دل بسته اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین فروبال خودت باش اقبال خودت باش فروبال خودت کسی باش که دنبال تو باشد این گونه گر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی به غم و مینت مینت مکش از غیر و پرو بالی خودت باش پرواز قشنگ است ولی به غم و مکش از غیر و بر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بیمانی گذرانی صد سال اگر زنده بیمانی گذرانی پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش اقبال خودت باش بر و بال خودت باش دیوانه و دل بسته اقبال خودت خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش اقبال خودت باش بر قروبال خودت رو بال خدا